Basi tukamwekea marage, kaenda tena chooni hivyo hivyo kula huko. Sasa tunaona ile hali inatukwaza sisi wapangaji wenzie na vyombo vyetu, kila mtu chombo chake kinaingia kule chooni. Wewe unaweza ukapika, yani yale maharage kiangalia, sometime anaweza kachukua yale maharage umeunga vizuri, unaona umeunga vizuri, lakini yeye anaona kwamba hayapo vizuri, anachukua anapeleka kwa Dadija, Dadija anayeunga upya. Mimi napenda kula chakula cha kuomba kwa majirani yangu kama maharage hmm alafu napenda kulia shooni mm. nikila shoo nasikia Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Leo tunakuletea interview moja ambayo mimi binafsi imeniacha mdomo wazi na kunishangaza kwa namna ya kipekee kabisa. Ni kuhusiana na taarifa za mama mjamzito ambaye yeye burudani yake na raha yake ni kula chakula akiwa chooni, chakula ambacho inadaiwa hajakipika yeye, hataki kula alichokipika yeye na hataki kula katika mazingira ya kawaida. Sasa nipo na majirani, lakini pia tutajitahidi pia tuweze kumpata naye mwenyewe atueleze nani? ni kutokea Kibaha katika mkoa wa Pwani. Sasa nimpo na moja kati ya jirani yake hapa, ambaye yeye ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakimwangalia na ni walikuwa ni marafiki na hata mpaka hivi sasa ni marafiki, japokuwa jirani huyu anadai kuwa tabia hiyo inamkera na imemchosha pia.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 Nzuri tu za kazi. Salama, hongera kwa majukumu. Hongera na wewe. Asante. Mm. Heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya na wewe vile vile. Asante sana. <laughs> Yeah. Twende moja kwa moja kwa kile ambacho kimefanya mkatuita hapa. Eh, sisi bwana mara kwa majina ni nani kwanza? Mimi naitwa Adija. Mm. Natokea hapa Pakibaa, mm. ni mpangaji mwenzangu. Mm. Mwenye vituko hivyo. Mm. Hapa kwetu kuna mpangaji ana mimba. Mm. Ila huyu mpangaji anatuchangaza na ametuchosha sana sana. Mm. Huyu mpangaji chakula chake kikubwa, mm. hata sio kikubwa, unaweza akapika ndizi lakini maharage hayakosi mm. humo ndani mm. Sasa cha ajabu kinachotushangaza anakwenda kulia chakula chooni mm. Kwa nini akalia kule chakula chooni? tukimwoji mm. anatuambia kila mtu na maisha yake mm. tusimfuatilie mm. kila mtu hapa kaja kivyake mm. Sasa kuna siku tukawa amekuja hapa mm. ametaka maharage mm. nikampakulia vizuri tukashangaa katika ile maharage alikuwa kuna chakula kingine mm kulikuwa amepika wali na nyama, akina akuja kuomba maharage, tukampa akatia kwenye ndoo. Cha ajabu yale akachukua ile ndoo akaenda nayo, tukajua tu anaenda kula ndani kwake. Sasa kumbe kile chakula ameenda nacho chooni. Sasa mimi natoka ah, haja ndogo, ngoja niende chooni, nafika pale nakuta naye anatoka. Bahati mbaya ule ufuniko aliofunikia kile chakula kile ile nini lile ile ndoo ile ufuniko ule umedondoka, naangalia mbele kuna vyombo nikashanga Nikashangaa, nikamsimamisha wewe shoga yangu vipi, umetoka wapi na hivi vyombo? Ah, nimetoka kula. Wapi? Chooni. Kama uone kama chooni kuna mlipuko wa magonjwa? Mm. Akasema nyinyi hawahusu tena, mniache kama nilivyo mimi mwenyewe, ndio nilivyotamani kulia chooni. Mm. Tukamwambia chooni kuna magonjwa mengi, utaki kulia kule. Sisi hivi vyombo sawa, mimi nataka chukua vyombo kavitupa, lakini kwa wewe na hii hali uliokuwa nayo, na mwambikiza mpaka mtoto alikuwa tumboni. Mm. Akakataa na maneno yake machafu. Mm. Haya, tukaachana naye. Siku hiyo tena akatoka mm. akaenda kwa jirani mm. akaenda kuomba tena maharage akaja nayo kama robo kibakuli mm. shoga yangu niungie ah, nikamwambia maharage robo kakaangu hivi maharage robo utayaunga kweli vimechemshwa tu. Kwa hiyo mm. nimrekebishie pale, nimweke kama nyanya nini, mm. yani niatengeneze vizuri. Mm. Nikasema hivi maharage tutafanyaje? We pika pika. Mm. Basi mimi nikamtengenezea pale tayari, alikuja na ndizi siku hiyo. Mm. Kapika ndizi Bukoba, kapikiwa tena sijui kazipata wapi. Maana kupika mwenyewe anasema chakula anachopika mwenyewe hawezi kula. Basi tukamwekea marage, kaenda tena chooni hivyo hivyo kula huko. Sasa tunaona ile hali inatukwaza sisi wapangaji wenzie na vyombo vyetu, kila mtu chombo chake kinaingia kule chooni na vyoo tunajua va, yani vyo va mchanganyiko sio vizuri, magonjwa mengi. Kwa hiyo kakangu, hii hali inatukwaza inatukwaza huyu mtu, yani sisi tumfanyeje? Ukizungumza na ukimzungumza naye majibu yake anakwambia hapa kila mtu kaja kivyake. Nyie kama mmeshindwa kunisaidia acheni, lakini mtanisaidia tu. Mm. Ndio anavyojibu hatari mm. sana. Mm. Mume wake mume wake mm. kwa kweli hatujui mpaka sasa kama mume wake liswala analijua, kwa sababu sisi wenyewe tumelistukia hivi muda si mrefu mm. hata mke wanawake, hata ukiongea na mume wake atasaidia nini sasa, kwa sababu yeye tayari stare yake kulia wapi Chioni. Mm. Kwa hiyo kila mtu mjamzito unakuta kila mjamzito unakuta na stare yake, mwingine anataka kunusa shati la mume wake, mwingine anakula udongo, mwingine yani kila mtu ana tabia yake, labda tabia yake ni kulia chioni. Kwa hiyo hata mume wake kama ataongea naye sidhani kama atamuelewa. Mm. Eh. Sasa tabia kama hizi kwa wajawazito huwa zinakaaje zina, kwa muda gani au ndo mpaka ajifungue? Kuna mwingine mpaka ajifungue, kuna mwingine anaweza kafika stage ya miezi saba, miezi nane kaondoka, lakini kuna mwingine mpaka atajifungua ile hali ndio itarudi. Au utakuta mwingine unakuta miguuni ana magaga, migaga, migaga mpaka anajifungua ile migaga ndio inaondoka. hmm. E, kwa hiyo ndio inatokeaga hivyo. Sasa tujajua kwa hiyo kama itaisha au vipi. Lakini kwa ile hali kakaangu si hali. Kwa hiyo ina maana kwa nini akuletee wewe ndio umuungie maragi? na hisi ile mimba yake imenipenda mimi sana nimpikie maharage. Mm. Kwa hiyo hata kwa majirani kule anaenda anaomba maharage anakuja nayo kwangu. Mm. Mimi nachukua ile maharage naonja nakuta maharage yako vizuri. Mm. Basi mimi najitahidi nampasha pashia moto na yeye mwenyewe siko nje nampasha pashia moto yale maharage namuita. Mm. Shoga yangu njoo maharage tayari. Basi analizika. Kwa hiyo ndio mchezo huo. Hata kakaangu unashangaa hilo. Mm. Wakati anakwenda sokoni ananunua maharage yake nusu mm. mkaa, nazi analetea pale, mimi nachemsha, mm. yanaiva na kuna nazi namuungia anaenda anakula huko, anaweza ke chuoni kwa anakula. Sasa sisi tunashangaa hicho kitu. Mimi mwenyewe nashangaa, mimi ni rafiki yake, lakini nashangaa yani ananikwaza mpaka nachoka kabisa. Na siwezi kumwacha, ni rafiki yangu, nitafanyaje? Hivyo vyombo vyangu vyenyewe navionea huruma vinavyoenda kule chooni. Sasa sasa hivi ninachokifanya vile vyombo vile, vyombo vyangu mimi, bakuli zangu nyewe ziko sita, sahani sita, kwa nimemtengea vitu vyake. Akitaka vile vile nachukua aendelavyo chooni mpaka hapo atakaposhusha mzigo wake, vyombo vyangu sasa nianze kuvichemsha na maji ya moto mm. eh hatimaye nimebahatika kukutana na mwingine mpangaji ambaye ni katika nyumba hii hii ambaye inadaiwa kuna mzito mundani ambaye yeye furaha yake ni kula chakula chooni. Habari dada? Salama. Hizi taarifa hizi zimekaaje? Kwanza kwa majina ni nani? Kwa majina anaitwa Agnes Daniel Mkola. Sawa, hizi taarifa zimekaaje? Hizi taarifa kama ulivyozipokea ni kweli. Mm. Mm kuna mjamzito hapa mm. kwenye nyumba tunaoishi, ni mpangaji mwenzetu mm. lakini official anachokifanya sio kizuri mm. yeye anapenda sana maharage, haijalishi umepika nini, lakini anahitaji maharage, umeona mm. lakini ukimpa anaenda kula chooni mm. ulijuaje? Mimi nilijua siku moja mm. ambao Dadija alikuwa anataka kuingia chooni mm. akakutana naye anatoka na ndoo yake chooni mm bahati mbaya ule mfuniko ukadondoka, mm. ndo tukajua kwamba kumbe huwa anakula chooni, lakini yeye kama yeye ukimuuliza anakwambia anajisikia vizuri, yupo nomo tu. mm. Inasemekana na majibu makali kweli? Yeah, na majibu makali, ila ukishamjua mtu hivyo. Mm. Sasa nikuulize na wewe, samani, wewe una mtoto? Ndio. Wewe u, kipindi cha, cha ujauzito wako ni kitu gani kilikuwa cha ajabu kama cha huyu madam cha kulia chakula chooni? Mm, kifupi kila mi, yani kila mimba au kila mtu mimba yake inamtuma vitu tofauti tofauti. Mm. Mimi kipindi cha ujauzito wangu nilikuwa napenda sana mahindi mabichi. Mm. I think nilikuwa natembea kama kilomita kama mbili hivi. Mm. Nafuata mahindi. Lakini ukiniangalia mkononi hela nilikuwa nayo, naweza kaa na 500 buku. Mm. Hivyo. Mm. So siwezi jua naye kwa sababu nimempelekea kulia chakula chooni. Mm. Yeah. Mkimshauri, mkimwambia pengine sio sio salama kiafya. ukimshauri anakuwa mkali. Mm. Ila kilichobaki mm. mimi kama mimi kama mpangaji mwenzangu ule kama mwanadamu mwenzangu, kwa sababu yale aliyokuwa nayo atapata malazi mengi, na si kwake tu, pia itakuja kumwathiri mtoto. Hmm. Nitamshauri mume wake, japo mume wake hashindi nyumbani. Mm anashinda kazini. So hizi hali zote zinazotokea, situation zote hizi hmm. mume wake nahisi azifahamu, so sijajua kwa umo ndalikuwa kwamba anaishi vipi. mm. yeah. Ni kweli kwamba huwa hapiki? Yeah, huwa hapiki mm. ndio na kiki, la, kihitaji maharage labda au labda amehitaji kula kitu mm. kilichopikwa na maharage mm. anaenda kununua maharage anakuletea, unampikia hmm. hivyo mm. lakini sio kwamba anampikia kila mtu no mm wewe unaweza ukapika, yani yale maharage kiangalia sometimes anaweza kachukua yale maharage umeunga vizuri, unaona umeunga vizuri, lakini yeye anaona kwamba hayapo vizuri, anachukua anapeleka kwa dadija, dadija anayeunga upya hivyo, maisha yanaendelea, siku zinazidi kwenda. Bwana hatari kaida si mimba ndio imemtuma yeah. yeah. Hatuwezi kumlaumu sana. Sasa kwa mimba zenye matukio kama hayo huwa kwa mtoto inakuwaje? Kwa mfano labda angekosa au angekatazwa ina, inakuwaje? Ya, wengine huwa inapelekea kufanya yani, wengine huwa ukimwambia huwa inapelekea kwamba mtu anaweza kafanya kitu sio kizuri, umeona? Mm. Kwa kichukulia kama kwa society ya Kihehe mm. anaona kwamba umemnyima vitu vingi sana, anaweza akajinyonga. Si unajua si wale tunapenda kujinyonga bwana. Hiyo nasikia ilikuwa zamani, sasa usiendelee. Hata sasa bado. Kwa hiyo ulishai kukaa ukatamani kujinyonga? Yeah. Usifanye hivyo. Yeah. Sawa. Tumebahatika kukutana na madam ambaye yeye ndio anadaiwa au kulalamikiwa na majirani zake, wapangaji wenzake kuwa anaingia chooni na vyombo vyao. Sasa tunakwenda kusikia kutoka kwake. Habari? Salama, mambo. Safi. Kwa majina ni nani? Mary Matias Pili. Sawa sawa. Hebu tuambie hizi tuhuma ambazo unatuhumiwa zimekaaje? Mimi napenda kula chakula cha kuomba kwa majirani yangu kama maragi mm. Alafu napenda kulia shooni mm. Nikila shooni nasikia vizuri harufu yake ile, ndio napenda mm. E, ndio hivyo na wenyewe wanalalamika sasa, unaingia na vyombo vyao chooni. Kwa nini sasa? Anaona kama mimi nawafanyia vibaya na, na vyombo vyao, ndio maana nalalamika kila siku. Sasa mimi sijui chochote, ndio maana nasema hivi, nasikia vizuri kila nani shooni Mm. Nikishuka chakula nakula shooni vizuri, nakaa kule kule mpaka namaliza mm. Basi naingia zangu ndani, ndio hivyo. Wewe ulianza kula chooni mwaka gani? Kutoka na mimba ya miezi mitatu mm. mpaka nitashusha, ndio hivyo mm. E. Kwa hiyo usipokula chooni hauna raha? Ndiyo, sisikila mm. Alafu nikienda shoni kule ndakaa kule kule mpaka masaa matatu ndio natoka mm. Basi ndio hivyo, naelekea tena chumbani mm. Nikitaka kula chakula tena naingia vile vile shoni mm. Eh. E. Na, na kwa nini sasa haupiki? Mm, mimi nikipika mwenyewe sisikila mm. Bora nipikiwe zangu ndio nasikiala mm. E, ndio hivyo. Mume wako sana kula mimi wangu anaenda kununua cha kwake au anaenda kupika mwenyewe mm. Mimi siwezi kupika mm. E. Na huyu dada ambaye wewe unapenda tu maharage yake, hata ukikuta kapika mtu mwingine unampelekea yeye akuungie, kwa nini sasa? Basi damu zinapendeliana na yule yule dada yule ananipenda, ananipikia mm. Ndio maana nampelekea nikinunua mwenyewe mm. au nikiomba kwingine nampelekea yu, nampa yule yule anuungie maraga niletee mm. mimi, kila nikishiba basi tu ndio hivyo, kila siku anamefanyia hivyo hivyo. Sasa kama ulikuwa una, unapenda kula chooni, wao wenyewe wanashangaa, wewe ulikuwa unaifanya siri, leo hii ndio umekubali, na yeye mwenyewe alipokuuliza ndio ukakubali. Kwa nini sasa ulikuwa unafanya kwa siri mpaka ina, inasemekana kwamba kuna siku sijui mfuniko ulidondoka, ndo akaona vyombo kwenye ndoo ukiwa unatoka chooni? Kwa nini mwanzo ulikuwa unafanya siri? nimekuwa nimemficha, nimemwogopa. Sasa najua tu hivi vyombo sio vya kwangu vya mwenyewe, ndio maana nimefanya siri, nimeogopa, nimemficha mm. eh. Changamoto gani nyingine ambayo unaipitia kutokana na ujauzito wako? Mimi nasikia uvivu, alafu miguu imevimba, ndio maana nasema basi nisaidie kupika. Ndio maana mita kila siku anishotee maji au anifulie nguo anipe tu, akimaliza niletee. Mm. Eh. Ulishawahi kufikiria kama pengine ujauzito ungekufanya ukafikia hali kama hii ya kula chakula chooni au kusikia kama kuna mtu mwingine ambaye anakula chakula chooni? Hapana, sijawahi kusikia chochote. Hmm. Kwa hiyo wewe mwenyewe uli, yani mara ya kwanza unaanza kula chakula chooni ilikuwaje? Pale mara ya kwanza nimesikia vibaya Nikiingia kule shoni nimeona kama anaanza kutapika, alafu sisitapiki, basi tunaona ndio nichukue chakula nilete wapi chooni, nilete kule kule kila siku nile kule harufu yake ile nimeona ni nzuri, sitapiki. Basi harufu yake ile ikiniingia tu chakula kinashuka vizuri. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa unatapika? Ndio. Kwa hiyo ukitapika inakuwaje? chakula chote nimetupa, ndio maana nasema hata basi tu nikiingia chooni siwezi kutapika tena, harufu yake naingia mdomoni, naingia vizuri, chakula kinashuka vizuri. Sawa, haya, pole sana. Pole na wewe. Haya. Ushauri mmoja ambao pengine unahisi utazungumza na, na mume wake utamwambia nini? Mm. Ushauri ambao utazungumza na mume wake mm. Kwanza cha kwanza mm. kwa hali alofikia mm. sio nzuri mm. kiafya na situation nzima. Cha kumshauri kwa sababu wazazi wake wapo mm. angempeleka kwa wazazi wake kwanza, kisha jifungua atarudi. Sasa takimpeleka kule, si ndo mambo yale yale, lakini wako unaona msosi unaliwa choo sawa mm. mm. lakini haitakuwa zoezi endelevu, kwa sababu kule atakuwa ugenini mm. kidogo, nahisi anawezekaa labda at least anaweza kumsaidia. Matukio gani mengine umewahi kusikia ya kustaajabisha yanayowahusu wajawazito kama ukihusianisha ukiling, ukilinganisha na tukio hili? Mm, kikweli sijawahi kusikia. Basi sawa, mimi nikushukuru. Asante. Ah,